une personne qui ah bah, Alors, première voiture, la voiture qui patronne ah oui. jour, euh, Est-ce que c'est le, le le la, ah, la Française des Jeux est également la violette. La Française des Jeux qui patronne le maillot jaune. Vous avez également, euh, vous également le eh, attention. Eh, voilà. Vous avez également la qui et le café du Tour, mesdames et messieurs. La Digonère, vous avez également Solarinox. Solarinox, c'est pour vos. Euh, Attends, pas là. chauffe-eau solaire, vas-y. Au chauffe-eau solaire, Solarinox. Partout le chauffe-eau solaire Martinique, téléphone 610910, 09 10. Vous demandez Pascal Valu, il est là. Salut également Bigin, Bigin qui est là, Bigin, Bigin, Bigin, Bigin, Bigin, Bigin, Bigin, donne la avancement s'il te plaît, il y a des gens derrière, la piste n'est pas loin. Et du coup, il faut bon à un moment je vous êtes ça. Bigin, roule en même temps s'il te plaît. Merci. Sina sotan beri kade wakit Wala Wala wajou viyaybi Saki viyaybi ya Wajidok sokari Sina di sokari wakit Sina di sokari wakit Sina di sokari wakit Sina di sokari wakit Boutik la wabit Boutik la wabit Sokari Wajidok beri an do rati Sina di sokari wakit les frères et les de famille, n'est-ce pas, du plutôt, également là. Vas-y. Vous avez Didier, Didier également qui est là. Didier qui nous a rejoint. Martinique première, aussi nous a rejoint cette année. Il y a mutuel, c'est la voiture de Féroce qui avec Le RSMA nous a rejoint également cette année encore. Vous avez Michel qui s'est trompé. CSE, c'est Et voilà, CSE. Le chauffeur tellement Voici Orange. Tous pas de tout le monde vient aussi Voici Orange. La DEP. Voici Fourmi Rouge. Fourmi Rouge, c'est climat service. Et bien sûr, quand Fourmi Rouge arrive, c'est également l'assistance montage bien sûr, multiservice. L'assistance montage multiservice. 18, 99, 99. 18, 99, 99. Attention, vous faites plein de débats, mais je vais vite voir. Hein. J'ai pas d'appareil là. C'est beaucoup de débats là. Hein. on va pas côté des gens là, parce que des fois, ils mettent les journalistes là. 아프냐? 잡았지, 잡